Y no sé por qué estamos tú y yo aquí Mientras que no podemos ir El vuelo no espera, baby Y yo sé que nos vamos a divertir La vida es muy corta, baby Y no paramos de vivir Ey, nos vamos a Brasil Pero si tú quieres vamos pa' Miami Todas las noches nos quedamos en los parties Disfrutemos del ser en Bali Donde quiera vamos tú y yo, amor Antes que se acabe todo Solo dime ya y nos vamos Ey, y nos vamos Ey, y no sé porque estamos tú y yo aquí Mientras que no podemos ir El vuelo no espera, baby Y yo sé La vida es muy corta, baby, y no paramos de vivir. mientras que no podemos ir El vuelo no espera, baby Y yo sé que nos vamos a divertir La vida es muy corta, baby Y no paramos de vivir Ey, aprovechemos el momento Tú quieres adentro pero lento De viernes a jueves, baby Tú sabes que voy a estar ahí Yo no sé lo que quería, pero no vamos a ver Acostadito tuyo y hasta el amanecer Ella se prende a la hora de comer Y se pone sola conmigo a beber Mientras que no podemos ir El vuelo no espera, baby Y yo sé Que nos vamos a divertir La vida es muy corta, baby